Привет! Такая поломка. Мои цилиндрики, штоки не держат багажник. Порвались. Ну, не порвались, а когда масло вытекло и не держит. Ну, поискал в интернете, надыбал такую штучку. О, речка. Отгинается. Забодяжил сюда, закрутил ее. Хорошая штучка. Поднимается. Раз поднял, оттопырил ее. Все, багажник закрылся. Так же самое и закрывается. Открывается точнее. Оп, защелкнулась. Сама все, багажник отпустил, руки не держит. Все. Сам. Сам держится. Хорошая штучка. Единственное минус, недостаток царапает. Вот они царапины видны, Это все от этой штучки. Ну, я хотел поменять, дешевле мне вышло вот так вот. Не мешает ничего, держится, закрывается хорошо и открывается то же самое. Вообще шикарно, мне понравилось. Вот эту штучку я нашел в интернете. Ну, я тому человеку, который это, может быть, и не придумал, может, сделал поставил лайк. Спасибо за внимание. До свидания.